putin dunyoni yangi xavf haqida ogohlantirdi endi barchasi haqida batafsil 29 oktyabr kuni aqsh prezidenti Joe Biden kortejidagi avtomobil rimda kichik yo'l transport hodisasiga uchradi aqsh yetakchisi bir kun avval g20 sammitida ishtirok etish uchun italiyaga kelgandi qayd etilishicha prezident kortejidagi Avtomobil Vatikandan Quirinal saroyiga Italiya prezidentining rasmiy qarorgohi Taxirga jo'nab ketayotganda kichik yo'l transport hodisasi ishtirokchisiga aylangan. Putin dunyoni global inflyatsiya xavfidan ogohlantirdi. Dunyoda global inflyatsiya xavfi bor. Vaziyatni og'irlashishiga yo'l qo'ymaslik, balki budjet siyosatini normallashtirish muhim. Putinning so'zlariga ko'ra, iqtisodiyotni haddan tashqari rag'batlantirish umumiy barqarorlikka moliyaviy aktivlar va ayrim bozorlarda tovarlar energiya oziq ovqat va boshqa mahsulotlarning narxlari oshib ketishiga olib kelgan bu hodisalarning asosiy sababi rivojlangan iqtisodiyotlarda jiddiy budjet taqchilligidir manba qalampirov